nyereka inzira y'ukuri nyereka inzira y'ukuri igice cya kane umuntu amenyeshwa kadashobora kwikiza igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi cyari cyashyizweho kubw'urukundo rw'imana urukundo no kuraba yuko bano bantu bafitiye imana urukundo no kuyumvira nicyo gituma imana yashyizeho ibiti byose byiza ariko hagati muri iryo tongo igashyiraho igiti gitandukanye icyiza n'ikibi kugira ngo ipime ukumvira n'urukundo biri hagati mu bantu bayo eva ntiyagomba gutandukana na adamu eva ntabwo yagomba gutandukana n'umugabo wiwe imana yari yababwiye yuko bategereza gukorera hamwe bakagumana iyo eva yigumiza impande wiwe byari kugira icyo bimara kumbure bategereza gukorera hamwe kandi bakagendera hamwe nk'uko twabibonye mu kigwa giherutse inyuma satani nta handi ntabwo yari guseruka imbere ya eva uko gusa yihinduye mu nzoka ariko bagenzi hari akandi kantu nshaka kubabwira eva ntabwo satani yari kumwubahuka ngo kumugerageza nicyo gituma abagenzi iyo abantu bahungiye muri kirisito yesu satani aratagusha afise ko kubatsinda ariko satani aza igihe ugeze mu gihe mu gihe cy'ubunyantegeke igihe wamaze kwijyana mu bigeragezo niho satani nawe acaza kugira ngo agufatire ibyanditswe byera bitubwira yuko eva yagiye kwideverenza kwitemerera. ashitse kuri cya giti cy'ubugingo agira amakenga atangura kukiraba ukuntu ari igiti kibereye ijisho atangura kwiyumvira impamvu imana yakibabujije mu mutima wa eva no mu bwenge bwa eva yatanguye kwivovota yatanguye gushaka kumenya ibyo atararekuriwe kumenya umugwanizi aca aramubona aca araza noneho kugira ngo amubere igisubizo mwibuke ibyo eva atatahura imana yandiza kubatembera igihe cyose abamarayika bama bazi igihe cyose kubatemberera mu yandi majambo eva yagomba kubaza abamarayika nyene cyangwa akabaza imana impamvu yaburiye icyo giti yamara byamunaniye kubaza imana aguma arabyivovota amaze kubyivovota ibi ni nk'uko abantu benshi bagumana ibibazo mu mutwe ntabwo usenga ngo babyereke imana ntabwo ibyanditswe byera kugira ngo bibahishurire ukuri bakaguma bagarariza ukuri banki by'imana yababwiye bagashaka gufundafunda ibindi abantu benshi mwa kino gihe bashatse bagwiriye kwigira nk'abantu um, nk'abafilozofe maze satani afatira aho hantu nyine acaraza muri ako karyo nyine aca aramuhenda gushaka kwishyiraho kuri kwawe ushaka gucukumbura no kumenya ibyo utategerezwa kumenya ube hange mugenzi adamu amaze kuraba umugore wiwe yarumiwe agira ubwoba bukomeye cyane nimusome igitabo cy'itangurira igice cya gatatu murabibona adamu amaze kuraba umugore wiwe yarumiwe yamara ibyanditswe byera bitubarira yuko ngo igihe yabona eva aje ngo eva yaje ari mwiza cyane gusumbya kuko yari asanzwe amuzi yabonye eva agiye gupfa ariko aravuga ati eva hako yopfa nsiga na karimana yari yabwiye yuko tutazotandukana yaricujije maze yemera gupfana n'umugore wiwe abantu benshi uno munsi baremera kwiyahura muri ubwo buryo nyine iyo umuntu agira ashike mu cyaha satani azana imitego myinshi kugira ngo umuntu muntu ashobore kugwa mu cyaha iyo satani agushyitse imbere y'ikigeragezo cyo kurya igiturire akwereka yuko abana bawe batazokwiga amashuri utazoronka ibyo ugaburira abana kubera yuko wanse kurya icyo giturire imisore iyo imbere y'abakobwa ibona yuko uwo mukobwa yanse kumusambanya yanse kwiba amahera kugira ngo amuzanire yohava amuheba ino mitego niyo nyene satani yazanye no ku mubyeyi wacu wa mbere adamu mwiyumvire nami, yari yemeye gutandukana nawe ubwa mbere yari yemeye kumureka ariko aremera ariko yamaze noneho kwemera ubwo ubwa kabiri ntibongere gutandukana adamu yaricujije atangura kuvuga ati na kare namaze kugwa mu makosa ibintu byamaze kuba kabaye muri ubwo buryo rero ntabwo kundi hirya n'iyahure aca yemera gupfa abantu benshi uno munsi bari kwita mu byaha babibonye bari kwemera kwiyahura bakagenda mu byaha kandi bazi ko icaha ari kibi satani yarahanuwe mu ijuru yanka kumva yemera kujya mu caha kibona n'abantu baguma bahanurwa baburirwa babwirwa icyiza bakwiye gukora ariko bagakomeza kwizingira mu mafuti yabo adamu aracumuye kubwo gushaka kujya mu byitagenewe ibyaremwe byari bitangiye kuba bibi hama rero abantu nabo batanguye kurondera kujya mu byo batagenewe none bikwegeye icyaha na bya bindi bari bagenewe barabibuze imana ifashe ingingo yo kubirukana nimugende muve mu byo mwari mwagenewe bagenzi ijambo ry'imana rimbarira ngo iyo wazi iyo ugashimye uca wakwa n'ibyo wari ufise unaniwe no kubumbwa n'ibyo ufise uri risike yo gutakaza n'ibyo wari ufise ukabibura adamu na eva niko byagenze ikibabaje ntibiyumviriye kwihana ahubwo bafashe ingingo yo gucika ibyigomeke ku mana nk'uko umugambi wa satani wari uri kuri bo bafashe igisatani kwegeka ibyaha byabo ku mana adamu yegetse ibyaha ku mugore wiwe umugore wiwe yegeka ibyaha kuri satani ariko ashirako akajambo ngo yanzoka warema bigaragara yuko imana ariyo nyinabayazane yazanye icyaha yatumye abantu bakora icyaha yamara kubera imana n'urukundo ibyo ntiyabishize mutima mugenzi ndashaka ngo urabe uno mutima w'imana y'urukundo kugira ngo nawe abe ari wo ushobora kukugaragaramo imana ntabwo yabishyize ku mutima yamara yaciye ikora ikintu kidasanzwe kino nacyo ni iki dusanga mu itangura igice cya gatatu ku murongo wa cumi na gatanu nzoshira imyankane hagati yawe n'uyu mugore imana yaciye ifata ingingo y'intahabwa satani yahavuye amaramaye kubera yuko yari azi yuko yigaruriye umuntu yamara imana ifise ubwenge burusha ubwa satani yafashe ingingo yo gutangiriza n'imboga na n'imboga icishiraho inyankane hagati ya satani n'umugore mbere n'urubyaro rwiwe ibi muzobandanya ino hisitori muyiko muyibona hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe yohani igice cya cumi na kabiri iby'uno mugore n'urubyaro rwiwe ubwonto byagenze itanguriro igice cyaho cya cumi n'indwi satani yari yabariye abantu yuko batazopfa yari yabijeje ibitangaza abemerera ibyo badafise abenshi ntabwo baha agaciro icy'imana yavuze bamwe bamwe bariyumvira impamvu adamu kujya gusa imana yobibahora ikabaha ibihano bene ibi mbere bikagira ingaruka no kuri twebwe uno munsi bagenzi ndagenda babwire mu bishyire mu buzirikani yuko imana ivuze ngo genda utegerezwa kugenda nyine ku mana nta kintu na kimwe gihari cyo gukengera ushobora wewe kuba akantu ubona yuko ari gatoyi ariko ku mana kakaba ari kanini ari ikintu kinini amahanga nta mpamvu yo kukigengera ku mana nta bantu ubona bari hanyuma y'abandi ba bandi ubona bakegeretse batagira ibyo bambara batagira ibyo baba bajya bariya uzosanga ari imana yitwararitse cyane gusumbya abandi ni muri abo ukuntu imana yitwararika utunyoni yitwararika udusurira yitwararika n'utundi dukoko duto duto ikaduha ibyo tujya mu gishingo cyo kwitwararika biriya bikoko binini binini ntigarukize guhaha biriya bikoko binini binini gusa mugenzi nta kintu na kimwe imana yatubwiye cyo gukinisha tugomba kuyumvira nk'uko ubwayo ibyifuza tudaciye ku ruhande hariya cyanye hariya itegeko ry'imana ntirikwiye kwirengagizwa itegeko ry'imana irikwiye kwirengagizwa na gatonya nk'uko zekariya igice cya gatandatu ku murongo wa cumi na gatatu habitubwira imana inama y'agakiza ica irakorana inama y'agakiza yarakoranye imana ifata ingingo yo kuzoza gucungura umuntu maze abamarayika barafata yesu ngo ntabwo ugenda hinga bari twebwe tugenda yamara uwo arasanye kamere y'umuntu wa wundi yari yararemewemo umuntu asa n'umuntu niwe yagomba kuza gucungura umuntu kujya mu gishingo cy'umuntu nyine ngenzi ndashaka ngo bino bintu ushobore kubitahura nk'uko ibyahishuriwe yohana igice cyaho cya cumi na gatatu ku murongo w'umunani havuga ngo umwagazi w'intama yari yaratanzwe uhereye ku kuremwa kw'isi niwe yahawe isezerano rikomeye ryo kuza gucungura umuntu adamu na eva batangarizwa ibi isezerano rikomeye bamenyeshwa ikintu kidasanzwe yuko ubwabo badashobora kwikiza ahubwo hagomba kuboneka ikintu giseseka umwagazi w'intambara akeregwa adamu aratangara abonye amaraso y'ikintu gisesetse atari bwigera abona mu myaka yose yari abayeho arabwirwa yuko biciye mu mwagazi w'intama gusa mu maraso asesetse yuko ariho ashobora kuharongera agakiza izina ry'imana rihabwa icyubahiro niba utararikora ndaguhamagarira gukora abone cyangwa sabusikarayibu kuri facebook bavuga abone mu cyongereza bakavuga following kuri youtube bavuga ngo abone mu cyongereza bakavuga subscribe kugira ngo muzoshobore gukurikirana ikiganiro ikigwa gikurikira igice gikurikira cya kino kigwa kizoba kivuga biti abana b'imana n'abana b'abantu wafashijwe na kino kiganiro ushobora gukora jende mu cyongereza ni rayiti hama kandi mugenzi niba ufise ikibazo cyane ikindi kintu wifuza gushikiriza haba icyofasha twebwe cyane cyofasha abantu bose bazokurikirana kino cyigisho ushobora guca ucandika muri komanteri komanteri ziri pibulike zishika ku bantu bose barashobora nabo kubwisomera ariko ufise umutwaro canke irindi jambo wifuza kugushikiriza riri personere ushobora guca uryandika ubutumwa bugufi canke ukabisaba imeyili ugaca ko nk'uko imeyili turaza kuyandika muri description y'ino videwo cyo mugenzi rino jambo ni ijambo ry'imana ridasanzwe ni ubutumwa buhembura imitima y'abantu bose babwitabiriye maze bagakurwa mu isi buhoro buhoro mu gihe berekezwa mu bwami bw'imana nicyo gituma mugenzi ndaguhamagarira ikintu kidasanzwe ngo ukore paritaje kugira ngo buno butumwa ubuhe ko na bagenzi bawe bashobore kuburonka ko yesu akugiriye neza aguha umugisha aguhe kwama umwizera ibihe byose mwakire ijambo ry'imana intambara ikomeye igiye kuzigaragaza Mm-hmm.